Okey, aku tengah makan ni. Okey, aku tengah makan ni. Kalau korang nak tahu kisah sebenar betul-betul kisah sebenar, sekarang ini time pukul 11.25 dan masa ni lah benda ni dia akan berborak, dia akan bunyi. Tak tahulah sebab apa. Kau dengar tak apa aku dengar tu Ah sekarang ni kau percaya kan Benda ni memang boleh bercakap Tengok ni Kau tengok sendiri Aku dah off dah Mana off Mana off Aku dah off dah Nampak tu Off dah Nampak tu Aku dah off Nampak tu